Ciao, siamo il Progetto 1, siamo una band di Loppiano. Noi scriviamo canzoni, cantiamo canzoni per eh, trasmettere l'idea del mondo unito e della fraternità universale. Secondo me questo incontro è un'opportunità per combattere la disinformazione e i pregiudizi. Per combattere la disinformazione necessitiamo del confronto. Secondo me il dialogo è la, la più alta forma di informazione e poiché ci si confronta. Una cosa è lo studio teorico delle diverse religioni, delle diverse culture, una cosa è confrontarsi con una persona direttamente. Io studiando non posso conoscere appieno una cultura, mentre incontrando persone di diverse nazionalità, di diverse culture, sì. Per questo sono stato spinto a venire qui. Every religion on, in the world, they give a message of peace. If I tell you about my religion, Islam, uh, as I believe uh, that in the, our holy prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, gave last message uh, to the follower, to the all world, the world, that there is no different color discrimination or different geography or anyone, but we all are human, we all are same in every respect. L'associazione culturale Dance Lab Armonia è un'associazione che porta avanti l'idea che l'arte è uno strumento trasversale di unità fra i popoli. Questo perché lavorando insieme, sudando insieme eh, e ballando, in questo nostro caso l'arte e la danza, possiamo davvero sperimentare sul nostro corpo che l'armonia è possibile.